Saludos, mi nombre es Julio. El día de hoy vengo a reaccionar al tráiler de la nueva serie Sí, que será estrenada en la nueva plataforma de Apple, Apple TV Plus, el próximo primero de noviembre. Intro. El pasado martes 10 de septiembre, la compañía Apple en su keynote que hace todos los septiembre de cada año, presentó una nueva plataforma de streaming y la llamó Apple TV Plus. Comenzará su operación para el primero de noviembre y tendrá un costo de inicialmente 5 dólares, 4,99 dólares. También en la Keynote ofreció un año gratis para quienes compraran los nuevos productos que anunciaron eh, en esa presentación. La nueva serie, Sí, está protagonizada por Jason Momoa, el famoso Cal Drogo de Games of Thrones, también conocido por protagonizar la película Aquaman de DC Movies. La serie se desarrolla en un mundo post-apocalíptico donde las personas perdieron la capacidad de la visión, no pueden ver. Al parecer la trama comienza cuando nacen dos niños, dos bebés, que tienen la capacidad de ver. Son hijos de Jason Momoa en la serie y esto desencadena una guerra entre tribus porque no quieren que eh, nazcan o vivan estos niños con esta capacidad que recuperamos. La serie consta de 10 episodios y tiene varios directores, entre ellos Francis Lawrence, que dirigió Los Juegos del Hambre, y Yo Soy Leyenda, esta película de Will Smith. Procedemos a ver el tráiler en 3, 2, 1. now. Bella toma, bonita fotografía. Todos los humanos perdieron la capacidad de ver. Algunos dicen que, fueron, que fue quitada esa habilidad por Dios. ¡Wow! ¡Qué bonito! Para curar a la tierra. Está impresionante. El niño tiene la habilidad de ver. De los productores de Planeta de los Simios. Este los convierte en mágicos en demonios. We feared this day would come. The evil of light once ah, almost destroyed the world. And now it has returned. Find the children who can see. le quedan esos papeles de jefe de tribu. Buenísima las tomas. These children are a gift. They open knowledge. They will begin a new world. Your family. We are one, and we fight as one. Excelente. <laughs> Sí. Sí. Noviembre 1. Primero de noviembre por TV Plus. <laughs> se ve excelente, se ve en una escena de acción, se ve trepidante, se ve emocionante. Y eso Momoa, como dije eh, durante el tráiler, eh, le quedan bien los papeles de jefe de tribu, es un tipo corpulento, grande, eh, que impone como poder cuando lo ve en pantalla, entonces yo creo que, que va bien. Aquí lo que va a surgir para este final de año va a ser una pelea entre las plataformas de streaming. Está Netflix, que está consolidada actualmente, es la número uno eh, saldrá Disney Plus y saldrá Apple TV Plus. Según mi opinión, muy personal y humilde, Netflix va a perder bastantes suscriptores, pero creo que más que todo por Disney Plus. El catálogo de Disney es casi infinito, es inmenso. Y en la presentación de de, Apple TV Plus, vimos un catálogo, quizás ellos tengan más, pero solamente vimos unos originales, digamos 3, 6, 9 originales en pantalla, entre ellos uno de Snoopy que me llamó la atención. Y va a depender de, de cómo, cómo, se vea el catálogo de, de esta plataforma. Eh, va a ser poco a poco, supongo, porque me parece que Disney va a tener la de ganar en esta pelea o en esta batalla que se viene para fin de año. Eh, no tengo idea si van a estrenar eh, esta plataforma de streaming Apple TV Plus para Latinoamérica en noviembre. No estoy seguro. Quizás hagan como Disney que va a, a 2020 para estrenar la plataforma al resto del mundo. Sin más nada que decir, suscríbanse, comenten, suscríbanse. Adiós, bye.